Знание – сила. Знание английского языка – двойная сила. Эссек. Экспресс, супер, современный, эффективный курс. English. Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатьюкс. Сегодня урок номер 73. Его тема «Порядковые числительные». Дорогие друзья, большинство из нас в своем случае умеют считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, буквально Многие умеют и до 100, некоторые до 1000 считают. Ну, есть и многие, которые могут и досчитать до миллиона и так далее. Но очень мало я встречаю в жизни таких людей, которые могут сказать, там, автобус э, 74 или рейс 237 или первый этаж, или второй этаж, или третий, или десятый этаж – или седьмая машина и так далее. Итак, как образуются порядковые числительные? Если один это one, как же будет первый? Первый будет the first. Первый будет the first. Второй the second. Третий the third. The third. Четвертый the first. Пятый the fifth. Шестой the sixth. Седьмой the seventh. The seventh. Восьмой the eighth. Девятый the ninth. Десятый the tenth и одиннадцатый the eleventh. Итак, кроме первых трех порядковых числительных, это the first, the second, the third, все они разные и корни в них не одинаковые. А начиная с четвертого, э, порядка вычислительные образуются при помощи прибавления суффикса s. Смотрите. Четвертый, пятый, s и так далее. Или это в этом выражении s, или вот так. s, Так, «с», точнее «с», здесь s. В данном случае везде с. The fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth и так далее. Дальше будет в остальных числительных, посмотрим дальше, будет прибавление в окончании s. Итак, мы должны помнить, что порядковые числительные образуются при помощи двух вещей. Окончание «с» и с Вот это окончание и с, А также у них должен стоять артикль. Вот он. Везде. Артикль. Дорогие друзья, продолжаем знакомиться с порядковыми числительными. Итак, мы закончили на одиннадцатом the eleventh. Здесь, если посмотрите, везде добавляется окончание s. S, S, S, S, S, S. Вот здесь только 20 окончание S, S, Здесь с окончание. С, везде с. С. Ну, я привык по-русски говорить вместо с, с, поэтому так звучит. Но вы видите, здесь окончание только с. А вот начиная 20, окончание с. С. Если взять 30, тоже будет с. Если 40, будет окончание с И 50 будет окончание с. Поняли, да? если 20, 30, 40, 50 и так далее, 60 и до 100, везде будет окончание S. S. Итак, 12, вернее 12, the twelves, the twelves, v кончик языка между зубами. v v не z а v v Язычок между зубами продвинуть. The. Twelves. Twelves. Тринадцатый. The settings. Settings. Везде окончание с. Четырнадцатый. The fourteens. Fourteens. Пятнадцатый. The fifteenth. Fifteenth. 16 the sixteenth некоторые говорят sixteenth или sixteenth по-разному но произношение э, практически э, орфографически везде одинаково 17 the seventeenth seventeenth 17 the seventeenth 18 the eighteenth, eighteenth, девятнадцатый, the nineteenth, the nineteenth. Обратите внимание на двадцатый. Здесь окончание уже будет не s, будет не с, не с, а будет s. 20 будет окончание s Здесь было окончание «с». Итак, 20 The twenties. The twenties. Twenties. Произношение «is». The twenties. 21. Идет как 20, потом добавляется, меняется только первый. А вы знаете, что первый будет first, второй second – thirties. Тридцатый the thirties. Пятидесятый the fifties. Fifties. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И как всегда мы должны обобщить наш пройденный материал. Итак, порядковые числительные образуются. Самое главное необходимо помнить. У них есть артикль the. The. Кроме того, у них добавляется в конце окончание с, с, с или s, s. S добавляется, э, когда идет 30, 40, 50, 60, 70, 80 и так далее. Там добавляется окончание est. И напоминаю, что первые три числительные, они отличаются корнями от своих предшественников. Если one – это один, а первый будет the first. The first. Два – это two, а второй the second the second второй этаж the second э, три three а третий the third the third вот и все дорогие друзья на этом наш урок закончен вы были на канале Пите Горбатюкс. Я рад был с вами пообщаться. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. Делайте обязательно комментарии. Делайте также дизлайки или лайки. Всего вам доброго. See you later. Пока.